Блин, ну на самом деле зрелище не для слабонервных. Видите кость, торчащую из руки, подходите, помогаете. Mm. Всем привет, друзья! Мы в Мексике, мы выбрались из заснеженной Москвы, это поля агавы, и сегодня мы вам покажем процесс приготовления текилы. Вот как вы думаете, вот как человек вообще вот это придумал? Как он понял, что через два часа, если он там что-то будет молоть, не дурачиться, и что он набухается, короче? Ребят, вы знаете, что у текила Альмека есть девиз? И как звучит этот девиз? Главное в процессе. Да. А? Ну так Поэтому... тогда не будем тянуть. Все, погнали. Погнали. Вперед. Погнали. сейчас нам покажут первый этап, вот с чего начинается приготовление всей текилы. Это наш новый друг, его зовут Франциско, местные называют его маэстро, и маэстро покажет нам, собственно, как это все делается. Эта палка называется коа, кстати. Вот ей сейчас, собственно, будет твориться магия. Да, нас предупредили, что она очень острая, и если мы прикоснемся к ней хоть пальцем, то у нас больше не будет пальца. В общем, э, друзья, сейчас э, Химодор формирует вот этот ананасик, который мы потом будем обрабатывать. Угу. Просто я думал, он в земле, видишь, а он нет, он даже на поверхности. А, он его срубил. Боже. Блин, ну на самом деле зрелище не для слабонервных. <laughs> Давай, Леш можно? Мне кажется, этому растению было лучше, когда я делал это профессионал. Ему сейчас больно, оно сейчас кричит. Слушайте, на самом деле это очень весело. Реально весело, а что ты не смеешься? Что не хохочешь, да? Короче, стоим, не дергаемся, спокойно наблюдаем, не не мешаем. Видите кость, торчащую из руки, подходите, помогаете. Все, застрял. Это, ну, как бы я попытался. Это самая острая в мире вещь. <laughs> Ты не смог это сделать просто. Знаете, на кого он в этих очках похож? На Гарри Поттера, который новое зелье придумал. А нет, когда наоборот зелье не работает. <laughs> Что чувствуешь, Саш? На что это похоже? Я как будто победил его, реально. Тебе нравится, потому что делаешь это 40 секунд, а не 40 лет. Так, ну ощущение классное, серьезно, это очень прикольно. Ощущение силы. Ребята, вообще понимаете, что вот из этого кустика получится 5 литров текилы? То есть вот этим вот кустиком можно, в принципе, ну не убить, но поранить русского мужика. Слушайте, давайте так, там уже темно, давайте это возьмем все и поедем на завод и сделаем нашу текилу вот из этого. То есть мы сами это сделали. Нашу Блин. русскую Нашу русскую текилу. Да, поехали. Ну что, ребят, наконец-то мы до сюда добрались. А мы на заводе текилы. Собственно, здесь происходит магия. Из вот этой безжизненной, безвкусной штучки творят искусство. Ребят, смотрите, кто здесь? Добрый день. Лех, Лех что-то быстро. Давайте нашему режиссеру поаплодируем. <laughs> Который придумал вот это. придумал, как склеить вот эти кадры вообще. Сейчас ребята а, пинью будут рубить на две части, после чего они кладут ее на конвейер, и она отправляется в печь. Там она проходит обжарочку. Mm. И после чего испеченные пини уже делают сок, выжимают. Процесс выглядит увлекательным. Да? Да. Да, ну тогда пойдемте дальше и посмотрим, что дальше с этой пини будет происходить. Хочу знать больше. Пойдем скорее. общем, ребята, начинается самая приятная часть нашего путешествия по заводу Альмеки. Это дегустация того, что производит этот завод. Или по-русски yeah. попойка. Но на самом деле, ребят, давайте скажем людям правду. Мы-то собрались по какому поводу? Потому что хотим отпраздновать то, что я открыл ИП. Но судя по тому, что мы будем пить, да, и судя по сервировке, я открыл кокаиновое ИП. Сегодня Иисус э, проводил нам экскурсию по заводу Альмеки. Кому расскажешь, не поверишь. Иисус э, расскажет нам, что мы сейчас будем делать. Um, you guys drink tequila from time to time? Yeah. Yes. Uh, if you want to really understand the aromas and flavors of tequila, you want to do it at least in one occasion, do it slow with me. We, we can start with um, the front glass on the left, так, just smell it. Mm -hmm. Ощущаем запах, Просто, да? просто, понюхай, просто понюхай, Леш. Леш, нюхай. Леш, не бухай пока. You, you should have some fresh notes, a little citrus. Ой-ой-ой-ой. Не сразу глотай, по журкой во рту. Ну, давайте выпьем, окей. Давай. Мне очень нравится, это целое искусство, смотрите, он говорит, сплюньте, типа, попейте воды, ну то есть это не просто вот как мы с вами, <laughs> да, обычно <laughs> пьем текилу. Я хочу, чтобы, этот, я хочу, чтобы этот мужик постоянно был у меня дома и рассказал, что мне делать, потому что <laughs> я очень часто не могу сориентироваться. Если дегустировать Альмеку Голд, ребят, сзади меня фонтан в кадре, то вот так вот. Сладость тоже не чувствуется, ваниль не чувствуется. Чувствуется суббота. This one smells better, but uh, this one tastes better. Может, поговорим о чем-то? Мы только пьем вообще просто. А что у него на трудовой написано? Там очень непонятным почерком вот так, потому что прибухивает, бухгалтер тоже прибухивает, поэтому... This is Olmeca, which is tequila. Now we're going to switch to tequila 100% agave. The difference, of course, is that much more intense, more uh, body in the flavors, so it's going to be a bit different. Ребят, мне кажется, или если посмотреть там радуга в стакане, нет? Cheers. Cheers. Cheers. О, вот это прям прошла, Как да? родная. Она прям как на американских горках проехала. У Иисуса есть там гитара где Do you have guitar? I <laughs> have a guitar? <laughs> At home, I do. О, так поехали туда. Поехали, поехали. Ну что, ребят, у нас осталось последнее. Что же Иисус для нас приготовил? <laughs> So the last one that we have is Olmeca Altos Reposado, which is aged in um, ex-bourbon barrels for about five to six months. And the effect of aging is to mellow it down and enhance the aromas and flavors. Ну да, вот это прям пахнет, как будто сейчас вот поднакидает прям. It does have sweet sweetness, chocolate, creamy. Мне на самом деле я такой очень внушаем. Мне сейчас, мне сейчас скажут ощущать, а то я ощущаю. Ну, я чувствую корицу. Там полиция приехала просто. Давайте уберем мы на дороге, как бы на проезжей части. Я попробовал сейчас четыре вида текилы. Понравилось больше всего вот это. Альтас Бланка. Да, это, это мой фаворит. Но я бы, естественно, выпил все. Но мне, если честно, тоже больше понравилось Альтас Бланка. Легкий, и в то же время я путаю слова уже. Нет, на самом деле мне все понравилось. То есть вот это вот я бы выпил. Натощак. Натощак. Вот это вот э, после, после, пер... после первой рюмки. <laughs> И потом вот эти две полирнул А вот это вот как пошло бы там уже, да. Самая главная особенность этой текилы то, что она даже с небольшого глотка может сделать тебе хорошо. So, Jesus, uh, thank you uh, for this experience, and uh, we want to drink this one uh, for you. Oh, thank, thank you. very much. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank Мне кажется, Хесус вообще в шоке от того, что мы чокаемся текилой. <laughs> По-моему, это не принято. Извините нас, Хесус. Ребят, но ну, я думаю, что мы все сойдемся в том, что мы очень круто сегодня провели время, и у нас был отличный финиш этого путешествия по заводу. Смотри, что у меня есть. У меня есть бутылка текилы, О. которую сделали при нас на заводе. И вот она уже здесь у меня в руках. И хочется попросить нашего нового друга расписаться на ней. В общем, это бутылка текилы, на которой сейчас расписался Хесус. Мы на ней распишемся и прямо из Мексики привезем ее в Москву. И, кстати говоря, у нас сейчас в социальных сетях будет проходить конкурс, а, суть которого заключается в том, что вам нужно выложить в ваши соцсети фотографии, как вы проводите время с текилой. И победитель этого конкурса получит крутые призы от нас, которые мы привезем прямо из Мексики. Oh которые а. предоставлены нашим партнерам, нашим другом э, э, Текила Альмека. Так что участвуйте в конкурсе и не забывайте, главное в процессе. Пока-пока. Лове. Лове.